Hey, what's up mga pinsiris? Ang gagawin natin vlogin ay paano mawala yung pimple in one week gamit ang diri diri diri diri dig Eskinol, hindi to sponsor <laughs> lapit boss Eskinol spotless white oh kalamansi flavor at Dire dire dire dire dig. Pimple eraser. Gumagamit ako nito mga 2 weeks na o 3 weeks, hindi ko alam. Binigay na kayong kuya. Kami lahat gumagamit. Ganyan lang ito. Buksan at ingat. Pimple eraser. Hindi rin ito sponsor. Working na po tayo. 4,050. Yes! Yes! Woo! At mag... Linisin muna ako ng muka. Pabalik ako paglalagay nito, mga pimple ko, biglang nawala. Be right back mga kajalis. I'm back po, yung mukha ko. Yung gamitin yung towel, wag yung towel na ginagamit nyo sa pagliligo, X. Ang, ang gagamitin nyo ay yung bago. Ito. Wait lang, papunos ko sa mukha. Pagkatapos nyo ito gamitin, laban nyo ulit at gamitin nyo ulit. <laughs> ito. At lagay ko dyan. At ito na. Abracadabra, iskinol. Wait lang. Kukuha tayo ng ito. Pot on. Hindi dito sponsor. Malapit na maubos. <laughs> Half na lang. Wait lang. Ang tigas ako po wala pa kayo naka subscribe subscribe na kayo, hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga last video at mga bago mga kinseries road to 4,100 <laughs> ito kabra-kadabra pimple ko biglang nawala hindi yung crush mo bigla ka lang iwan at parang wala mawala <laughs> umay nakaugot na rin upload ko ito mamaya ito. Kunti lang ng skinol. Huwag marami umay. Yan. Update. Umay. <gasps> Mama ko, alam niya yung vlog ako. Sinabihan ko. Yan. Wait lang. First time mag-vlog nito. <laughs> Kahit na kung marami. Yun! Yun. Mga 3 minutes ito. O, o 1 minute ito. Bago mauga. Hindi ko alam anong Tagalog ng, Tagalog ng uga. Hindi ko alam. At ah, ito na. Ang kamay mo ay kay, ay hindi madumi. <laughs> Mahirap explain. <laughs> Wait lang. Ito. Wait lang kati. Ah, umay. Oh ito. Yung kamay ko hindi madumi. Uy, may koton. Umay. Oh Wait lang. Uy, yun! Gagi. <laughs> ito Yun. Ito din. Yun. May ipapakita ako ng yung tick. Wait lang. Tingnan natin sa samin. Nagama ba? I'm back. May sa amin doon. Yung lagyan nyo lang ay yung mga may pimple. O, wait lang, basahin ko, ko muna ito. Wait, glycolic acid, sali, salic acid, zinc oxide, vitamin C, and <laughs> niacinamide Wait lang, mahirap umay. Dito na tayo. Quick F Yan. Ano yon? Ni Aki na may tula. Sorry. Yan. Maghintay muna ako ng 3 hindi 3 week 3 months. 3 <laughs> 3 <laughs> ano? 3 minutes. Maghintay muna tayo ng 3 minutes. Babalik ako, mga kajiris. At, wait lang po. Hindi pa tapos itong oh, na vlog. Pagkatapos ito, gagawa pa ako ng vlog. Dalawang comedy. Hindi short film. Mga 2 minutes o 5 minutes lang. Hindi maba. Ito, 6 minutes na. Umay! Oh <laughs> At thank po sa pagsuporta sa akin. Nakaabot po tayo ng 4K. Yung pagmumuni, mahirap po. Pero mga December or November, hindi tayo abot ng January. Pag January, maiiba ng ano yan? Iba na ang <laughs> Iba na 10k sub na at 5k watch hour. Mahirap na. Ayun, 4k watch hour at 1k sub. Madali lang. Sa akin, mahirap. Yung iba, madali lang. Yung nakasub, 1k na okay na ako sa 1K sub, working na ako eh. Yung OCR mahirap, yung mga money na, congrats sa inyo sa akin. Lapit na. At yan lang po. Waiting natin ito. Bye-bye. Babalik. At nagbabalik, ito na po yung pick. Ito. Nawala na yung white. Ito. Yan. At yung pick na madaming pimple. Ito at ay sabay ko na yung madaming pimple at yung konti na lang ang pimple yan sabay sila dikit parang kayo <laughs> joke yan mga kajuris at yan na po ating vlog ngayon subscribe na yahoo at bili na kayo ng saan yun pimple eraser 77 sa Shopee lang po hindi ko alam kung meron din ito sa Lazada. Nakita ko lang sa Google ngayon. Tag 77, bili na kayo. Baka soon, ito ang ating sponsor. Hindi ko alam. Yan mga kanjeris. At ito, hindi ko alam ilan price ito. Mga 100 plus. Hindi ko alam. Hindi ako nag-charge. At ito lang gamit, dalawa ko. Isabay. Up, mga 3 minutes gamit ito at ito. 1 minute. Yan. Gana nga gamit ko, dalawa. At yung pigment ko, pimple, wala. Biglang nawala. <laughs> Yan. Ulitin ko ito yung pin. Mga kanyaris. At nag ba sa nanonood? Thank you. Bye-bye mga kanyaris. I love you. Mga solid plants yan. Road to 4,100. Nulula ako. Bye-bye. Ingat. Peace!